ассалам алейкум жалпы кадырман кыргызстандыктар биздин каналдын көрүүчүлөрү э, мына бул эки миң жыйырма бирби жалаң э мыналар эки миң жыйырма бир аыкнчижыл жалаң эки миң жыйырма экиб мыналар эки миң жыйырма эки бул сатылбайт ушундай унаалар келиптир туугандар э, кайсы канал эме дедиңер компания азия моторс азия моторс деген компания биз официально официальный дистрибьюторлор болобуз да ладаларды алып керебиз полностью жалаң лада унааларын бул азыр көрүп турган жыйырма экинчи жылкы нива урбан э, мунун ичинде комплектациясы менен өзүнчө бөлөкчө болуп калат да дажакынак сатып алайлы э биротоло э чыгып турса коомдору дачиктеринен бери ушун бөлөк экен эки миң жыйырма бирби жыйырма эки жыйырма эки жыйырма эки пробег канча дейт үч миң тогуз жүз жетимиш тогуз эле километр жүргөн ичинде кондиционери бар подогрев сидений бар анан гидроусилители бар гидроусилитель уилитель э? э, электростеклоподъемниктери менен жакшы эме өтө жакшы экен ушундай дискалар менен бампирлери өзүнчө полный родной деңиз эоб канча деп атасыңар он эки миң үч жүз он эки миң үч жүз доллар экен туугандар буну алыш үчүн эмне кылышыбыз керек тууган кандай документтер керек болот анан кандай шарттар менен алса болот анан жана ошондой эле халык банк аркылуу рассрочкага алса болот рассрочка болгондо бул элүү процент первоначальный взнос элүү пайызын төлөш керек ошол сумманын э? э элүү пайызы бул алты миң эки жүздөй доллар болот да а калганы болсо эки жылга эки жүз элүү доллардан айланып калат эки жылга эки жүз элүү доллар айына ооба айына айланып калат экен туугандар ушинтип алып алсаңыздар болот экен номерларды айтып койбойсуңбу э, номерлерди мен сизге эле толтуруп коеюн айтып койсоңуздар жакшы болот на него дагы кетип атат а бул дагы кетти окшойт э, все биз кетип атабыз болду болду сүйлөшбүз мына ушинтип азыр э, рекламасы бүтүп турат угандар номерларын экрандарга мен жарыялап коем кеңири байланышып ала бересиздер кезек сиздер күткөн э, унааларга келип калды бул орус унаалары туугандар катарынан орус унааларын аралаштырып тартайлы э, мына ушинтип жапалак унаа базарына келип калдык ассалам алейкум ака кандайсыз ден соолугуңуз жакшыбы кайсы унаалар бар сизде мыналарбы канча сурап буга эки жүз сексен сурпт эки жүз сексен эки миң онунчу жылкы бир алты объем экен а жетимиш тогуз менен жетимиш беш алтымыш беш жыйырма эки деген номурлерга чаласыздар так так бунун чирик бирик маселеси жок пока жок а жакшы өзбекистан кандай болуп атат алып келип атабы болуп атат так кичине жигулилердин кымбатташы боюнча дагы кичине айтып кетсеңиз ака багаждар багаждарын иштеди туугандар мына ушундай таптаза негизи машина жакшы шигулини кимдер кымбаттат ака айтып коюңузчу негизи өзбекстанбы жок аякта эле өзү россиядан келиш кымбатыраак келиата россиядан да келгенде кымбат келип атат деңиз э өзбекстандан алып өзбекстанданкрта бирок азыр андай эле эмес өтө эмес э ооба мына ушундай балар ушундай туугандар өтө таза жигули мына ушундай болуп атат базарда эң чекчейгени ушул экен мунуңуз канча ал деле ушундай а? 2010. Э, он мына номурларга чаласыздар азыркы эле номерлар бул даг азыркындай эле баада экен так Видеону улантабыз мына кызыл канча экен кызыл Сизден бака? Эси жок экен, а? баасын билбедиңизби Номерлер россиядан эле келиптир транзит номурда экен кыргызстандын номуруна өтөт мына жетимиш тогуз менен кырк үч отуз беш алтымыш бир деген номурларга чала бересиздер бул эки миң сегизинчи жылкы экен туугандар кызыккандар байланышыңыздар мына сомдорду көрдүңүздөр пробег пробег толук билинбейт жигули канча экен ака ценасы жазылганбы эки жүз отуз беш миң сом сурап атыптыр жети жүз менен токсон алты жетимиш жети ноль ноль экен туугандар мына салондор муну дагы бир көрүңүздөр. Так. ассалам алейкум өмүрбек кандай ден соолук жакшыбы жигулилер канча болуп атат үч жүз миң үч жүз миң а мынабу канча баасы ушулбу ушул үч жүз миң экен туугандар эки миң он биринчи жылы чыгарылган нөл беш элүү алты сексен сегиз токсон тогуз токсон алты ушул номерлерге чаласыздар мокрый асфальт десек болот муну мына ушундай темный түстөгү жигули унаасы экен моторлорду ачып койбойсуңарбы моторлорду бир көрөйлү. бул жигитти көрүңөр таанысаңар керек ТикТокто дагы өтө хит болгон эки жүз миң просмотр менен азыр өзү э, уялып турган да көрсөңүздөр болот Уялчак бала көрүнөт <laughs> жакшы мына жыйырма бир ноль жетинин мотору туугандар инжекторд көрүп атасыздар байкасаңыздар болот мына мынабул канча өмирбек мынанын пулу канча үч жүз жыйырма бул үч жүз жыйырма бул дагы өтө таза жигули туугандар көрүп атасыздарбы үч жүз жыйырма миң сом моторлорду көрүп атасыздар азыркы эле номурлар эки миң нөл беш элүү алты сексен сегиз токсон тогуз токсон алты эки миң тогуз экен туугандар таза тазасын тарт тазасын тарт дейт элеңиздер эми бир көрүңүздөр так аччы бир көрөлү мына туугандар таптаза капкара э бул как салондон чыккандай эле го э эмнеде даттарды деле көрбөйсүң запасной дөңгөлөктү бир көрүп коелу мына туугандар келип атат окшойт булар мына тазалар келиптир туугандар алыш керек мындайда ишти кылыш керек анан миниш керек байланышабыз шеп сүйлөшөбүз номерларга чалабыз да азыркы номерларга болду болду так дагы бир жыйырма бир ноль жети унаасы э күмүш түстү канча пул экен пулу эки жүз эки жүзбү эки миң он бир алты объем нөл беш жүз элүү жети алтымыш алты токсон тогуз сексен беш деген номерлерге чала бересиздер жыйырма бир нөл жети унаасы мына ушундай күмүш түстүү э, нөл жети унаасы экен так так уаз дагы келиптир мына нөль алтыы бир сурап коелу аасын жазбаптыр эки миңчи жылкы экен нөл беш элүү бир нөл ноль тогуз нөл бир алтымыш тогуз нөл алты так жыйырма бир нөл алтымасы таксыр пасайтып туруңуз звукту пасайтып туруңуз канча пулу жүз элүү ассаламу алейкум ден соолукз жакшы байке жүз элүү дейт эки миң эки экен телефон номурларды айттың эми балким э. ноль нөль он төрт жетимиш төрт нөль нөль он төрт жетимиш төрт э дал ушул номерлерге байланыша бересиздер мына ушундай жыйырма бир нөл алты э, у нас экен туугандар ы тигие эле отурутр каерде жүргөн шаарда эле э жакшы машина жакшыбы идеальныйбы жакшы байланыша беребиз азыркы номерлерге тез арада аласыздар мына ушинтип чекчейип чекчейип жүрүп турат туугандар так видеону улантабыз о эң ылдыйына чейин барайын э бүгүн чапалак унаа базарында жигули деле көп туугандар немис у деле көп баары эле көп айтор сатылыш аз болуп атат сатылбай жатат эки миң он экен жети жүз элүү беш жетимиш беш алтымыш үч нөл нөл ассалам алейкум жигит сууу канча мунун салм лейкум аксыр кандайсы жакшыбы бир жүз жетимиш миң аке бир жүз жетимиш миңэ пробег канча жүрэкен бул элүү сегиз миң дегии сегиз миң эмне болду баке сегиз миң эми эле болуп болуптур мына кайсы канал аке ылдам кабар болду э арзаныраак бересиңби кара эми бизде бетти жаппа <laughs> болду болду бер болдуратан номерлерди көрсөтүп коюп. номерлерди айт мына жазылып турат ратан кана кана айттым окшойт муну жети жүз элүү беш жетимиш беш алтымыш үч нөль нөль э ооба болду сүйлөшөбүз боду икт болду болду российский темир номерд экен туугандар алсаңыздар болот мына ушундай жыйырма бир нөл жети унаасы охо мына кимден экен нөл жети силерденби жигиттер ооба пулу канча жүз элүк жүз элүүкпи силерденби жүз элик миң мунун чыгарылган жылы эки миң он бир ал пробъем экен нөль беш жүз элүү бир менен нөль сегиз он сексен деген номурларга э, байланыша бересиздер туугандар мына ушундай ака диска канча он сегизби он жежети он жетиби вообщем чоң экен а дисканы караңыздар булжайл жайлоого деле барсаң толуу жерге барсаң деле айылга в общем асты же түгү тийгидей эмес мына ушундай өтө бийик жыйырма бир ноль жети унаасы экен деп койсо болду так мына сексен үч миң пробеги менен экен туугандар көрө бересиздер мына сүйлөшө бересиздер сурап атат экен карасаңыздар жөнөкөй дисканы алып туруп жөнөкөй дисканды салып койсоңуздар болот мына ушундай ске пулу канча пулу эки жүз э эки жүз миң сом жыйырма бир ноль жети мынасы эки миң сегизинчи жылкы экен газ бензин экен бир алты объем телефон номурларди айт жигит беш жүз элүү бир менен э, то есть беш жүз бир менен эки жүз жыйырма сегиз жүз он жүз он э болду эки жүз жыйырма сегиз жүз он мына ушундай жаңы поликтерде салондордо жайында экен каерде жүргөн ошто ак тилек ошто ак тилекте жүргөн ноль жети болду ошто ак тилекте жүргөн нөл жети экен туугандар ушуну дагы көрүңүздөр анан көрүп айтасыздар да баалап көрөсүздөр так жигули көп жигули канча пулу пулу жүз сексен ага жүз сексенби эки миң он бир жүз сексен миң сом мынабул ноль жети телефон номурларды айт таксыр айтың эми элүү тогуз менен он төрт он эки нөль нөль ага он төрт он эки ноль ноль э канча болот мына бүтүшү жүз жетимиш ага акыркысы жүз жетимиш э акыркысы ооба российский транзит да кыргызстан номуруна өтөт мына бул муну дагы көрүңүздөрчү эки миң он экен так нөл беш элүү тогуз токсон төрт кырк төрт отуз эки ака канча жигули пуло кандайсыз ассалам алейкум сонуңуз э, жакшыбы жүз токсон миң жүз токсон эки миң он сүйлөшө бересиздер российский транзит да кыргызстанга өтөт ал жагынан кеп жок муну минесиздер